ben sinds eh, begin september gestart als zomerstagiair bij Delma van Hogenbemt. En ehm, wat echt wel de bedoeling is in dit kantoor, is dat je ehm, echt wel meemaakt wat een advocaat van dag tot dag doet. Ehm, en hoe zij hier ook werkzaam zijn in het kantoor. Ik heb destijds gekozen eh, voor een stage specifiek bij Tilman van Hogenbimd. Um, ehm, omdat, ehm, ja, het is natuurlijk geen geheim uh, dat ze wel redelijk gerenommeerd zijn op hun gebied, op arbeidsrecht. En eh, bovendien had ik ook al, ehm, een van mijn familieleden was ook al eens in zijn professionele leven in contact gekomen met kantoor. dat had daar ook een heel aangename ervaring bij. En dan ook doordat ik wist dat het ook een, een echt een kleiner kantoor is. Dus ja, die drie redenen eigenlijk hebben me ertoe gebracht om toch te solliciteren voor een eh, functie bij Tilman van Hogenbimt. Ik zou zeker zeggen dat wij Tilman van Hogenbemt de advocaten die hier werken, eh, en ook het andere personeel is zeer hardwerkend. Um, maar daarnaast heb ik wel het gevoel dat er echt een heel collegiale sfeer is. En dat eh, ja, mensen zijn echt super sympathiek, heel vriendelijk. Eh, ook tegen elkaar, helpen elkaar super hard. Dus het belangrijkste is hier effectief dat je die passie voor arbeidsrecht laat blijken. Ehm, je wordt hier super goed begeleid. Je persoonlijke begeleiding is perfect. Dus het is niet dat iets wat je nog niet kent, dat je dat niet kan leren. Maar het is meer dat die interesse en die passie voor het arbeidsrecht, die moeten wel zijn. Ik denk erover om ehm, na mijn master in de rechten toch nog een jaar business school bij te doen, omdat ik graag, nu ik eh, arbeidsrecht van de kant van de advocatuur heb bekeken, dat ik toch graag even wou kijken of wil kijken hoe dat er effectief aan toe gaat Ehm, in, in een bedrijf zelf en dus effectief de, mechanismen, de economische mechanismen daarachter um, ook ken, zodat dat mij ook later gaat helpen als ik eh, effectief verder zou gaan als advocaat in het arbeidsrecht.